Aujourd'hui, on est à Bruxelles, en Belgique. Bruxelles, c'est la capitale de la Belgique, mais on pourrait aussi dire que c'est la capitale de l'Europe parce qu'il y a beaucoup d'institutions de l'Union européenne qui sont ici à Bruxelles. Euh, et bien sûr, tout le monde connaît les spécialités belges comme les frites, le chocolat, les gaufres, la bière et n'oublions pas la BD, la bande dessinée. Je vous fais découvrir tout ça. Bruxelles, c'est la capitale de la Belgique, mais c'est aussi la capitale de facto de l'Union européenne parce qu'il y a beaucoup d'institutions de l'Union européenne qui sont dans la région de Bruxelles. La ville de Bruxelles est entre la partie flamande, la Flandre où on parle flamand, et la partie wallonne, la Wallonie, où on parle le français et donc les deux langues officielles de Bruxelles sont le flamand et le français. La Grand Place de Bruxelles, c'est une des plus belles places au monde. C'est pas nécessaire de connaître l'architecture les styles et les époques et tout ça pour apprécier la beauté de cette place. Un autre bel endroit à découvrir à Bruxelles, c'est les Galeries Royales Saint-Hubert. Comme il pleut souvent en Belgique, on peut s'asseoir à l'extérieur tout en étant protégé de la pluie. La Belgique, c'est un pays qui se découvre avec les yeux, mais aussi avec les papilles gustatives. La Belgique, c'est entre autres le pays de la bière. Il y a des bières fantastiques. Euh, et j'aime en particulier la couac parce qu'elle est servie dans un verre avec une forme superbe et un présentoir en bois. Et le goût est vraiment très bon. C'est une bière très complexe. Vraiment très bonne. Et en Belgique, on peut demander du fromage avec la bière. je prends un morceau de fromage et je le trempe dans de la moutarde. C'est de la moutarde forte. c'est spécial, mais c'est très bon, surtout avec la bière. Une autre chose à découvrir en Belgique, le chocolat. C'est impossible de venir en Belgique sans manger de chocolat. Moi, j'aime bien Leonidas. Et euh, c'est facile parce que, on voit les chocolats. Ça, c'est la mini boîte. Hein. Je hein? suis pas gourmande, c'est la plus petite. C'est la boîte mini. Ah, c'est scellé. Et euh, mes chocolats sont dedans. Il y a plein de chocolats. Absolument délicieux. Donc demain, je vais revenir pour une autre boîte. la Belgique, c'est aussi le pays de la BD, c'est-à-dire la bande dessinée. La plupart des BD que j'ai lus et adorés quand j'étais petite fille, c'est des BD belges, comme Tintin, Les Schtroumpfs, Lucky Luke, Yoko Tsuno, Bill, Spirou et le Marsupilami. Lire des BD, c'est d'ailleurs une excellente manière d'apprendre le français. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé découvrir Bruxelles avec moi. C'est vraiment une très belle ville il y a des très bonnes choses à déguster, euh, surtout le chocolat et la bière pour moi. Et c'est vraiment beau, en particulier la Grand Place, qui est vraiment une des plus belles places d'Europe. Donc euh, j'espère que vous aurez la chance de venir visiter la Belgique et en particulier Bruxelles. Le mannequin Peace! Moi, je m'en vais manger du chocolat. Mannequin, Michel.